Oh. 南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。嗡哈哈哈，文三摩地梭哈。